Hoy me preguntaba, ¿cómo es dormir con un perro en la noche de Halloween? Pues vamos a comprobarlo. <laughs> Buenas noches, Dasha. No te preocupes, pasaremos la noche juntos. Que descanses. Noche de Halloween. ¡Conmigo no cuentes! ¡Lástima! ¡Me ha pillado! ¡Oh, no! parecía que estaba un poco intranquila y no podía dormir. ¿Por qué sería? Me parece que esta noche va a ser muy larga. No. <laughs>